ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂಪ್ರೀತ್ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಓಲೆ ಇದು ಇದು ಒನ್ ಗ್ರಾಮಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೀಗ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಓಲೆ ಜುಮ್ಕಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಓಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಓಲೆನ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಲೆ ಇದು ಇದು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಓಲೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಿಂದನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಆರು ಆ ಥರ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಓಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಇದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಓಲೆ ಈ ಓಲೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈಟು ಮುತ್ತು ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಓಲೆ ಈ ಸರ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಸರನ ಇದು ಗುಂಡಿನ ಸರ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಣಿನ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಸರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಸರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಆ ಥರ ಮಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಇದು ಬರೀ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಿಂದನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ಐದು ಗ್ರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸರನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎರಡೆಳೆ ಇದೆ ಈ ಸರ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ thank you for watching keep supporting